nuestro amigo Tyler Él es nuestro amigo Tyler Tu mejor amigo negro así Hola chicos, ¿qué pasa? Para este clip tengo un invitado muy especial para todos ustedes. Por supuesto, estoy hablando del canal que se llama Los Macoños y pues tengo una persona que se llama Sergio para hablar sobre muchas cosas del canal. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? <laughs> Hola Tyler, ¿qué tal? Pues nada, en primer lugar agradecerte la entrevista y decirte que, estoy muy sorprendido con, tu evolución en cuanto al manejo del español. Cada día vas mejor y, te agradezco enormemente que esta entrevista la vayamos a llevar en, en español, más que nada porque yo el inglés lo tengo olvidadísimo desde hace muchos años y la verdad es que sería completamente incapaz de hacer una entrevista en inglés, así que gracias por ello. Y bueno, en cuanto a lo personal, de cómo, cómo llevo la situación, Bien, en lo personal, bien. Pero sí que es verdad que, estoy. que estoy y estamos, yo creo, preocupados por la situación. Y más aquí ahora en España, en España que es digamos uno de los focos más, pronunciados del planeta en cuanto al tema del coronavirus. Y, y nada, un poco preocupado por la situación y por conforme se está gestionando por parte del gobierno pero bien, en lo personal, bien. <laughs> Muchísimas gracias por sus amables palabras. Pero cuando tenía 14 años, yo quería aprender español porque yo quiero aprender qué dicen los zombies en el videojuego que se llama Resident Evil 4. De hecho, ah, tenía <clears throat> más de dos años en mis clases en español. Y no es, es una cosa muy fácil de verdad porque siempre estoy estudiando por mi cuenta con libros y aplicaciones y tal y con vecinos. Y pues es muy divertido hablar contigo en tu propio idioma, porque para aprender idiomas no es tan fácil de verdad. Y podemos aprender nuevas cosas de nuestras culturas y tal cuando hablas en otros idiomas como español. Y para el caso del coronavirus es cierto porque prácticamente estoy equipado con mi trabajo mi trabajo también, porque siempre estoy trabajando en un supermercado y pues es muy difícil para encontrar varios infectados en mi trabajo. Y estoy, siempre estoy usando mi mascara para <laughs> mi trabajo, para mi seguridad. De hecho, no hay mucho papel higiénico en mi trabajo, de verdad y estoy equipado <laughs> también cuando estoy trabajando allí. Pues con respecto a tu trabajo, Tyler, todo mi apoyo y fuerza porque considero que no debe ser fácil hoy en día tener que estar trabajando en un supermercado porque sois un colectivo que, estáis ahora mismo bastante expuestos al contagio. Así que nada, extremar las medidas de, de precaución y, y mucha fuerza. También quería comentarte que me parece curioso lo que comentas del papel, del papel higiénico, porque parece algo generalizado a nivel mundial y, y, tampoco se sabe a ciencia cierta a qué se puede deber. Yo he leído al respecto y puedo tener una idea de a qué se debe, pero nunca lo sabes a ciencia cierta. Yo también no puedo entenderlo tampoco. De hecho, cuando estoy buscando para noticias en <laughs> mi, uh, mi tele, siempre estoy buscando para cosas del coronavirus y ahora mismo tenemos más de 50 uh, casos uh, de afectados, más de 50 mil afectados en mi país. Pero cuando estoy buscando para cosas como coronavirus, siempre estoy buscando para más datos. Pero a veces cuando estoy mirando en las noticias, siempre hay peleas con varias personas entre papel higiénico. Y cada día me siento que no tengo más fe en la humanidad cuando estoy <laughs> mirando cosas como así, como papel, con peleas con papel higiénico. <laughs> es un poco gracioso de verdad pero basta ya de este tema de <laughs> papel higiénico. Ah, me gustaría saber ah, la historia detrás de, tu canal. Eh, ¿En cuántos años eh, tienen tu canal de YouTube? Pues los meconios abrimos el canal hace más o menos dos años y medio, que es cuando estaba de moda la canción de Luis Fonsi del Despacito. Y nosotros, como somos músicos y nos gusta mucho reírnos, pues tuvimos la idea de hacer una parodia de esa canción pero tratando el tema de, de la paella valenciana. Nosotros somos valencianos y aquí tenemos una broma que decimos siempre que, que fuera de Valencia no saben hacer paellas. Que en realidad es mentira, sí que, sí que saben hacer paellas. Lo que pasa que aquí, entre comillas, tenemos la chulería, esa chulería de decir que nadie hace las paellas como los valencianos, la paella valenciana. Y bueno, pues no sé si fue por suerte o porque realmente acertamos, pero se hizo un éxito muy viral aquí en Valencia. Lo que nos hizo que en nuestra primera canción pues consiguiésemos una buena cantidad de seguidores. Y para colmo, hicimos una segunda canción al mes, más o menos, que trataba sobre el, sobre el Valencia Club de Fútbol, que es un equipo de fútbol de aquí de Valencia, y también fue otro exitazo viral por lo cual pues subimos muchos, muchos más seguidores. Que eso pues nos animó a seguir y hasta el día de hoy. Hemos hecho canciones de, muy diversa índole, hemos tratado temas sociales, temas deportivos y sobre todo últimamente temas políticos. ¿Pero por qué? Porque también nos lo ha demandado nuestros seguidores. Mm, siempre que hemos tratado temas políticos, la verdad es que nos ha funcionado muy bien. Entonces, digamos que los meconios también han ido, han ido evolucionando a las exigencias de, lo que la gente nos pedía. Y en eso estamos, muy atentos a la actualidad para, pues, para hacer parodia sobre, sobre lo que pasa cada día. Muy interesante la respuesta. Y para tu caso es muy difícil para filmar muchos clips para YouTube. Por ejemplo, cuántos meses, semanas y tal para un solo clip. Y por cierto, ah, yo creo que es la misma cosa para varios youtubers. Pueden ser semanas, ah, meses y dos semanas y tres semanas para un solo clip. Y para el caso de muchos ah, youtubers, creo que es un poco difícil para ganar dinero con temas controversiales. Por ejemplo, si estás hablando de la izquierda, de la derecha, no puedes ganar mucho dinero para un solo clip. ¿Y es, es la misma cosa para ti? Pues me alegro de que me hagas esta pregunta, Tyler, porque precisamente uno de los comentarios que más recibimos en nuestro canal es gente que nos pide que saquemos contenido con más frecuencia. Así que aprovecho para contestarles. Y es que en nuestro canal no, no tenemos que ponernos delante de una cámara y ponernos a hablar. Lleva muchísimo trabajo detrás. Tenemos que decidir la temática que vamos a, tratar. Tenemos que elegir qué canción vamos a versionar, si es que vamos a versionar una canción, porque muchas veces las componemos nosotros. Tenemos que, escribir la letra. Tenemos que pensar en qué chistes vamos a hacer para, para divertir a la gente. Tenemos que grabar la canción y ya luego tenemos que grabar el vídeo y por último editarlo. Es muchísimo trabajo detrás, porque además Mario y yo tenemos la suerte de cada uno de nosotros tener nuestros respectivos trabajos y tenemos que combinarlo con esto. Por lo tanto, es mucho tiempo, muchas horas, mucha dedicación y, bueno, si tuviera que cuantificar el tiempo que nos lleva a hacer cada trabajo, cada canción, pues serían más o menos de media unas tres semanas que a lo mejor si, si pudiéramos dedicarle 100% de nuestro tiempo a esto, podríamos rebajar ese tiempo y tardar menos, pero, pero ya te digo que, que es difícil, es difícil. Y son muchas horas. Y con respecto a la monetización del canal, la, la rentabilidad económica que nosotros le podemos sacar a esto es bastante pobre, ¿vale? Eh, vivimos en tiempos difíciles tiempos donde hablar de determinados temas, como puede ser el feminismo, por ejemplo, eh, vivimos en una dictadura de pensamiento único, de corrección política, que si tratas determinados temas, en YouTube, por ejemplo, no te borran el vídeo, o sea, no, no, te, lo, no te lo censuran visiblemente, pero sí que, que a lo mejor no te dejan monetizarlo. Entonces, si no te dejan monetizarlo, indirectamente te están diciendo que no crees ese tipo de contenido porque no vas a sacar rentabilidad económica con ello. Bien, nosotros ahora mismo estamos por encima, por encima de eso. O sea, si no monetizamos, entre comillas, nos da igual. Porque lo que nos interesa es hacer llegar nuestro mensaje y conseguir seguidores en, en la línea que nosotros nos queremos expresar. Entonces, nosotros ahora mismo priorizamos más el, crecimiento como marca, los meconios como marca, que la rentabilidad económica que esto nos pueda dar. Que, como ya te digo, ahora mismo es muy, muy poca. Es un poco triste que no estás ganando dinero para tu propio canal Y hablando de la derma que se llama la corrección política, ¿es la misma cosa para España? porque en Estados Unidos, para nuestro caso, tenemos muchas cosas, por ejemplo, uh, los videojuegos, por ejemplo, como Doom, como Mortal Kombat, y otros ejemplos de la corrección política. Pueden ser cosas como los espacios seguros en los campuses <laughs> para universidades. Otro ejemplo pueden ser uh, trigger warnings y otras cosas, hay muchos ejemplos de la corrección política en España. Bueno, la, corrección política es, es, a nivel mundial. En algunos países se da más que en otros, pero, por ejemplo, aquí en España no tenemos lo de, lo de los espacios seguros que tú, que tú comentas, pero seguramente lo llevamos más al extremo en otros ámbitos. Por ejemplo, aquí si criticas el movimiento feminista, directamente eres tachado como, como prácticamente como un fascista pero pasa un poco en todos, en todos los sentidos. En el ámbito religioso, por ejemplo, si, si uno es ateo es guay. Sin embargo, si uno es religioso ya es tachado de conservador y de que está en contra del progreso. Y por otro lado, llevándolo más, más a nivel global, si, si uno dice que es comunista, está bien visto. Cuando realmente ha sido una ideología que ha sido responsable de millones de muertes en el mundo. Imagínate que alguien dijese que se siente orgulloso de ser fascista. Es que no tiene, no tiene ningún sentido. Pero quizás la gran diferencia entre Estados Unidos y España en este sentido sea que, por ejemplo, en España, si, si uno muestra orgullo o se siente orgulloso de ser español y de su bandera y tal, es también considerado prácticamente como un facha o, un fascista. Y esto, por ejemplo, en Estados Unidos creo que no pasa. O sea, uno puede ser demócrata o puede ser republicano y igualmente se siente orgulloso de, ser estadounidense que considero que debiera ser lo normal en cada país. Pues bien, eso en España, por ejemplo, no, no pasa. ¿Por qué tanta gente no quiere usar la bandera española para expresar um, su amor para el país? Porque, como te dijas, es muy común para ver muchas personas usando la bandera americana para muchos eventos, tiendas y coches y tal. ¿Por qué tanta gente no quiere la bandera española? Es porque del movimiento um, catalán y otras uh, formas de nacionalismo en tu país? Yo creo más bien que, que, el nacionalismo catalán, el del País Vasco, el de Galicia, porque en España hay bastantes movimientos nacionalistas, son consecuencia de un problema mayor. Y es que aquí en España tuvimos una, tuvimos una guerra civil hace menos de, de un siglo, una dura guerra civil con su posterior dictadura de más de 30 años. Y creo que hay heridas o que no se han cerrado o más bien que se, se han reabierto. Porque aquí en España, después de la dictadura, tuvimos una transición ejemplar donde, donde personas que realmente habían sufrido la guerra y habían, y habían sufrido la, dictadura decidieron hacer borrón y cuenta nueva darse la mano y brindar por un futuro próspero y mejor para, para España. Pero sin embargo, luego políticos irresponsables se han dedicado a reabrir heridas con el fin, con el fin de confrontar a, la población. ¿Y qué tenemos como consecuencia? Pues exactamente lo que pasa. Por mucha parte de la, de la, población, poco arraigo por los símbolos españoles y por la nación española. Es muy triste la historia detrás de tu país. De hecho, es la misma cosa para mi país también, porque tuvimos una guerra civil para los afroamericanos y sus derechos, y fue la misma cosa durante 1960 para derechos humanos para todos los afroamericanos, para nuestra pelea, para nuestros derechos. Y eh, para tu canal, um, es cierto que hay muchos artículos hablando de tu canal. Por ejemplo, es cierto que los escritores escriben que eres de la otra derecha? y es muy común para encontrar muchos artículos como así. A ver, sí, en las últimas semanas se han, la verdad es que se han escrito cosas sobre nosotros porque hemos hecho vídeos que han tenido bastante trascendencia y por lo tanto se ha hablado de nosotros. Pero tampoco creo que sea una mayoría de, artículos los que nos relacionan con la ultraderecha. Sin embargo, los que, los que sí que dicen que somos de derecha o de ultraderecha responden a un mismo patrón, al patrón que venimos comentando. Por ejemplo, también, también dicen que es de ultraderecha el youtuber Roma Gallardo. Y sin embargo, Roma Gallardo lo único que critica que, digamos, puede estar molesta a la izquierda es el feminismo. Es verdad que el feminismo lo critica con bastante vehemencia, pero Roma Gallardo no es una persona de derechas, precisamente, para nada. Sin embargo, criticas el feminismo, ya directamente te, etiquetan y, y, dicen que eres de ultraderecha. Pero es que no, no tiene nada que ver. Y esto es lo, que, lo que comentaba anteriormente y que viene pasando. Si tú vas en contra del pensamiento único o, o la dictadura de lo políticamente correcto, ya directamente eres etiquetado como de derechas o de ultraderecha. Y ahí es donde está el fallo realmente. Mi pregunta final para ti y pues regresamos para el coronavirus, para este tema. <laughs> no, lo sé, lo sé, no soy muy fan de este tema, pero regresamos para el coronavirus. como sabemos, España tiene un meeting donde hay un montón de feministas juntos en Madrid. Y prácticamente hay muchas noticias, al menos en España donde hay mucho más afectados después de este día. Um, no tenemos muchas noticias de este evento en Estados Unidos. Desfortunadamente, para saber más información para este evento, <laughs> uh, necesito, buscarlo en um, varios uh, sitios en España. Pero um, es cierto que hay mucho más afectados después de este evento y es cierto que habría muchos, um, muchos eventos como partidos de uh, fútbol, muchos eventos como si fuera de 8M. Um, Para contestarte a esta pregunta, Tyler, voy a hacer una comparativa entre Italia y España. ¿Vale? En Italia, cuando se produjo la primera muerte por coronavirus, a partir prácticamente del día siguiente, Italia ya tomó medidas. Tomó medidas de confinamiento y de reducir el movimiento de la población en las, en las zonas afectadas con el fin de frenar la propagación del virus. Sin embargo, ¿qué pasó en España? En España cuando se produjo la primera muerte por coronavirus, aquí no se hizo nada. Cuando se produjo la segunda muerte por, coronavirus, aquí no se hizo nada. Y así pasaron 11 días, 11 valiosos días, donde no se hizo absolutamente nada, hasta que ya por fin el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, eh, decidió confinar a la población pero el problema fueron esos 11 días donde se intentó transmitir una sensación de normalidad, como que aquí no pasaba nada. ¿Y por qué fue eso? Porque querían poder celebrar el 8 de marzo, su apreciado 8 de marzo, Día de la Mujer, que tanto Partido Socialista como, como Podemos, que son los partidos que gobiernan ahora mismo en España, le dan muchísimo valor. Y el problema en sí no fue tanto solo el 8 de marzo, el problema es no haber hecho nada tampoco los días, los días antes al 8 de marzo, porque se celebraron eventos deportivos, se celebraron partidos de fútbol, se celebraron ferias, se celebraron mítines políticos, eventos donde acude muchísima gente y son eventos multitudinarios donde va muchísima gente y, y son completamente contraproducentes porque propagan, propagan el virus. Entonces ese realmente fue el problema. Y que se llevaran a cabo a pesar de, los avisos de la Organización Mundial de la Salud y de, y de este, instituciones europeas que nos avisaban que era completamente contraproducente hacer eventos multitudinarios o manifestaciones de donde se juntara muchísima gente. Y aquí no se hizo nada, no se hizo nada precisamente por poder llegar a celebrar el 8 de marzo. Entonces, sí, el 8 de marzo nos va a costar muy, muy caro. Y se van a producir, por desgracia, muchísimas muertes de más por no haber suspendido el 8 de marzo y por no haber tomado medidas antes. Y la comparación que te hacía al principio eh, con respecto a Italia, de España con respecto a Italia, es para decirte que si tomamos como referencia el día de la primera muerte en cada uno de los países, ahora mismo España lleva en proporción aunque parezca que Italia está mucho peor, porque ahora mismo se producen muchas más muertes eh, en Italia, aunque parece que está mucho peor, en proporción, España está teniendo el triple, casi el triple de muertes que Italia en proporción. Bueno, es todo lo que quiero preguntar para este podcast. Ah, <laughs> muchísimas gracias por contestar mis preguntas a través de esta entrevista. Espero que son interesantes para contestar para ti. Y eh, antes de, de, terminamos, me gustaría subir los redes sociales para tu uh, canal, así que mucha más gente puede encontrar tu canal y tal. Gracias a ti, Tyler, por la entrevista. Ha estado realmente interesante. Y nada, para los que nos quieran seguir, eh, nuestra plataforma principal es YouTube, donde nos pueden encontrar, somos los Meconios. Pero también estamos presentes eh, tanto en Twitter, como en Instagram, como en Facebook, y nos pueden encontrar como arroba losmeconios. Y nada, un abrazo muy fuerte, Tyler, y, a seguir bien. Nos vemos. Ok, hasta luego. Y para mis redes sociales, puedes encontrarme en arroba en Twitter, YouTube, Facebook y otros sitios que no puedo regular en este momento. Y para los mancoños hay mucho más ah, traducciones en inglés si, si no puedes entender español y quieres hablar más español durante tu pasatiempo, <laughs> durante esta crisis. Pero muchas gracias otra vez y hasta la próxima vez. Hasta luego, chicos. es nuestro amigo, es nuestro amigo Styler, tu mejor amigo negro, así que es el mejor. No lo cambiaría por nadie, porque los amigos negros son una excepción. Sonríe como Richard Pryor, así que siéntate. Él es nuestro amigo Styler, él es nuestro amigo Styler, él es nuestro amigo.